Хоёлаа ингэ. Хөлөө гэдэг юм. Гин шиг байлаа. Яс яс хөрчөө. A few moments later. Question box гэдэг хайрцаг байгаа. Аа хайрцаг доторх бол бүх юмнуудыг бид өөрөө цуглуулсан байгаа. За тэгээд доторх бүтээлүүнүүдийг болохоор нэг нэгээр нь гаргаж ирнэ хоёр ээлжлээд нэг нэг удаа сонголт хийн. Аа тэгээд гарч ирсэн бүтээгтүүнээ асуултанд хариулаад өөртөө авах боломжтой. Аа хариулж чадахгүй бол зөв ширээн дээрээ тавина гэсэн ба. Хайрцаг. Тэ ямар амар том хайрцаг байж тийм ингэж бодоод. Тэгээ энэ дотор би бүтээгдэхүүн гэхлээр чинь бол амтан бол байхгүй юм байна. Оо. Энд чи баг юу юм биш хүмүүс байгаа юм биш үү? <laughs> хүү ингээ хөөцөн. Ингээ хийгээ гаргаж гар нь бүгд үцээ. Тэгснэ хинэн ч битгүү yes. Хамгийн дөрөв гарт барьснаа л барих юм шүү дээ тий. За за за. Хурч. Нэг хураа. Э. Аа би юм би. Амьд амьд юм байхгүй үсттэй. Гэсэн ч орой юм байна. Юу ч юу. Амар могоо. За юу вэ? Нэг зөвхөн юм баригдлаа. Улам доошлуулъя. <laughs> Хүй, нотом байна. <laughs> Энэ гэхдээ нэг том юм шиг бах юм. Яа, ихний юм нь ийм гэрчсэн шүү. Би юу юм бэ? эмгтээчүүдэд ихнэрүүдэд хэрэгтэй <laughs> зэрэг гарч ирлээ. Энэ нүг юу онгоод. Аа. Нөгөө сав онгоолох чаддгүй хүмүүс. Энэ нүгээр ингэж хавчаад сав онгоолгодог юм байна. Галтгооны хэрэгсэл. Аа, Арукава. Асуултанд хариулахгүй чиг шиг. За, энийхээ асуултыг ямар ч заавья. Тэмээ адуу үхэр ямар мал гэдэг вэ? Тэмээ адуу үхрийг ямар мал гэдэг вэ? Тэмээ адуу үхэр. Бог мал. За, зүг байна. Бог бод. Бог. Бог мал. Бод мал. Бод мал тийм. Зүг байна тийм. За, тэгвэл тэгээд энэ тал юм аа тийм. Хин авах вэ? За за чи аав. <laughs> Маад уусаа онгойлгодог хүн тэр юм шүү. <laughs> Манад наа чи хүнээрээ байгаа. Амдаараа яа. Амдаараа байгаа. Хэрэг асуултанд хариулж чадахгүй бол тэр бүтээгдэхүүн яах вэ? Тэр бүтээгдэхүүнийг аздан тодруулаад өөр нэг хүнд бүх үлдсэн бүтээгдэхүүнүүдийг бэлгэлнэ. Одоо битээрээ авч чадахгүй бүтээгдэхүүнийг үзэх хүмүүс авах юм байна те. За чи амар том юм байна. Би том юм дуртай. <laughs> Үу даарц байна. Энэ хар нөгөө магниттэй даарц байна. Аа за. Тийм зүйтэй биш. Зүйтэй бол зүгээр Вау! Зүйтэй дарс гэрт багчтай аюу аюул. Энэ хідэн насны өмнөх гэж 3-аас дээш насных. Болон дээр энэ дээр 3-аас дээш насных гинэ. Зүйтэй биш юм чи зүгээр шүү дээ. Ямар ч хэл болно. Зүйтэй ах юм бол аюулгүй юм шүү дээ. Гэр бүл юм аргаан бол зүйтэй. Тохрон зах. Яг ингээ онч онц. За окей, энэний асуултыг авъя. За эрт үед монголчууд хүндтэй хүний гэрээс яаж гардаг байсан бэ? Хүндтэй хүний гэрээсээ? Аа. Аа. Хойтлороо гардаг байсан. Ухарч, хаашаа ухарч. За зүг байна. Аа, өөр хоёулаа жаа. На тарих би юм дээ. Хөө ямар эвгүй юм бэ? Би хүнд амар том юм дээр дандаа бочод тах. Аа. Яач чих юм бэ? Оо, жаац за энэ гоё билэг шүү гэрэл насдаг. Аа за. Let the jazz. Оо энийг ч авахын тулд үзэлцээ. Асуултаа авъя. Мод толгой нийлүүлэх гэж юу гэсэн үг вэ? Гоё юм дээр ямар юу юм асуусан. Юу гэсэн бэ? Мод толгой нийлүүлээ. Аха, Монгол ард юу? Мод толгой нийлүүлэх гэж юу гэсэн үг вэ? Унтах юм уу, амрах юм уу? Оо, унтаж амрах, унтаж амрах юм уу? Үгүй. Э, Аа, задлах. Үгүй. А юу юм? Тамхи татах. Оо. Аа юу юм? Аа юу за юу ерөөсөө тэгвэл ингэж алсчлаа. Аа, бэл баг байна. Бэл баг. Энэ нөгөө фитнесээр юугаар хичээлж байгаа юм сайн зүгээр юм шүү, тэ. Гэхдээ наа чинь бүхэнд амар хэрэгтэй. За энийг бол үнэхээр авахын төлөө э, чартаа нэ. За, цас ханзарлаа гэж юу гэсэн үг вэ? Хавар боллоо. За, ер нь дөгчин тэгтэл яг биш байна. Цас ханзраад. Өрөнд дулаан ирлээ. Тэр нь дулаалахэр дулаарх нь. Тэр за за нэг нь тавар ирлээ биш нэг нь өрөнд дулаан боллоо. Би ч одоо энийг цас хандлаа гэдэг нь яах юм бэ? Цагаахаар дулаарх юм нөхөө. Хайлт юм. За. Зүг байл. Би өөрөө бараа хариулчлаа. Цас хайлтаа хэлдэг юм. Аа! Энэ томын л ярьж чадах энийг би бүр дээлэхгүй юм шиг байна. За за энэ энэ том нэг шил юу юм шиг байна. Оо ёо! Машины нөгөө нэг юу байж тээ. Шил арчигч шүү дээ. Аваа аваа. Оо ёо машин дуусахгүй байгаа. Ариук машин бэтгээрээ за. Бомбаа гэж. Миний эврийг ямар амтаа авсан гэдэг вэ? Аа тийм юм шүү. Домогт. Аа домог дотор уу? Бодвол буугал байлгүй дээ. За зүг байна. Аа! За за за. Машины шилний шингэнтэй болчихлоо. Энд чи Манай оператор амар инээгээд тах юм. Аа. Мэдслэр. Мэдсэн юм байна. Мэдсэл мэдсэлтэй ус гэдэг лөө. Тэ. Тоник. Нүр цэвэрлэх тоник. Тэ, нүрний нөгөө нэг цэвэрлэх ус гэдэг. Энэ бол аль алинд нь л хэрэгтэй юм байна, тэ? Наа чи бүр баян хэрэглэв. Баян хэрэглэв. За энэ асуултыг авъя. За Америкийн нэгдсэн улс хэдэн мужтай вэ? 50 зугаа. Буруу байлаа. 32. No! За. 51 мужтай байлаа. Аа. Чи баг түлсэн юм байна шүү дээ. Яг хоо энэ том юм баригдаад тах юм аа. Хичээж онгоолох юм. За, за бүр ингээ онгоолох юм байна. За, энэ л гэсэн юм шүү дээ. Юу вэ? За, энэ ч тэгвэл пас ирчих ч юм уу? Машины л юм шиг байна. Энэ машин цэвэрлдэг. Юу? Энэ машин арчгал юм байна. Машин арчт юм уу те? За. Би энэ чи манай гэрт ирүүл зурагтай арчж болох юм чигшээ. Ийм басар. За, Италийн нийслэл Ром. Ром. За зүг байлаа. За одоо Мөн ямар их бэлгээ юм бэ? Юусе амар дуустгүй юу? Юу? <laughs> Наалыг уушлараа энэний асуултыг алгасыг. <laughs> За энэний баг ард урдлахгүй л бүгдийг л уншиж үзсэндээ баг тий. Уншиж үзээгүй ингэж баг байхгүй тий. Гоо орчул тэгэл бүгдийг нь уншиж тий. <laughs> Хүй энэ орсох юм уу? Увс аймгийн төв. Улаан гом. За зүг байлаа. Йоо би нэрээ амар юм аа. Улаагүй. Би мэдэхгүй байсан. За зэний үзэгчдэд үлдээ хийдэ гэсэн чи арив. Би ахгүй ш та даварчлаа. Нойр болсон тэр үе. Ямар амар реакц болсон. Суулаагүй. Уушлаарэ. За энийг бол би барин. Оо, рэд. За энийг яг тийм ямар За энийг тааш өөртөө л ухаас. Тусалт авч. Канад улс ямар төвд байдаг вэ? Аа, Америк. Америк төвд. Өө би хариулсан юм шүү дээ. Өдөр авчих юм биш тий. Хин төрүүлж амаа өргөсөн тэрний болох учраас гэснэ гинтгэ. Дамгэл цаг чи корона корона. За дараагийнхан би. Үн чинь амар сонирхолтой байна тий. Тэ бүр амар их юм байгаад байна. Үе нэг амар жижиг юм барьчлаа. Юу вэ? Бүгд шоколад. За за мэ ариук авда. За асуултанд хариулах юм бол энийг шууд идлээ. Вьетнам улсын нийслэл. Хөө ямар хэцүү асуулт вэ? Түн тан танд л байгаа билүү те гэж байна шүү. <laughs> Вьетнамын нийслэл чи юу штэ? Бангладеш гээд аваа хичээл биш. Бангладеш уусан гэдэг үсттэй. За. За би юу идэх заяаг юм байна. Ханаа юу гэдэг Оо би л өстэй хаа амьдрал дангуудаа сонсож байна. Би бол хануу гэдэг банк комедиан хануу шиг л болчих жоо. Хүү энэ асуултанд асуух чи ер нь нэг жоохон мэдлэггүй жоохон тодцтой буюу энэ контент ер нь хоёр эргүү энэ нэг хоёр эргүү гэх юм уу дараа мэдлэгээ агуулчих ингээд цай <laughs> мэдлэгтэй байхгүй л айгүй эвгүй Оо, энэ ч наа болбтой гарч ирэх юм шиг бах юм. <laughs> За за өгсөн дээр одоо шууд идэж болох юм чи алцсан асуулт авъя. Асуулт авъя. Лам хүн хоолоо идэх юу гэдэг вэ? Лам хүн хоолоо идэхийг юу гэдэг вэ? Байхгүй мэн надад. За гүнцэг барих гэдэг юм. Оо, анх амьдралаа анхудаа би сонсч. Гүнцэг. За за чи хүнийх юм байна да. <laughs> Яна уучлаа. Үзэгч рүү явчлаа. Хүшийн дуусна. Оо ямар хөөрхөн юм. Энийг би хавмаар байна. За. Энийг хаанаас авсан? Маад нэг dream catcher байгаа тийм ч чи яав. Энэ асуулт тийм үү? Энэ нэг зөөд мандаг гэж ярьдаг лөө тий. Дэвтэр дөрөв амтны хамгийн том ах нь хэмбэ? Ах нь уу? Тагтаа штэ. Тий, тагтаа. За зүг байла. За за энийг ус мэдчихлээ надад. <laughs> Одоо шалхам шууд асуулт авъя. <laughs> Шууд асуулт авч. За Монгол гэрт юуг тул зогсохыг цэвэрлдэг вэ? Аа юу? Тулч зогсох чинь нөгөө юу шүү дээ. Тон. Үн. Омаева муу шиндэйру. Окей гоо гоо. Биш э баг нь баг нь. Баг нь тий. За зөв. Хоёр баг нэг. Аа за илээш. Тий нэг оч. Чаа. Үн тий жоохон баг юм байна. Асуулт нь тоон тогтсон. Тоон төгөрөхгүй шүү дээ. Тэрээс хатна Яг бүр нэг уу жижигтэй бүр нэг уурга юм шиг би би хөгч. Юу авокадо а яг мөн биш барайл мэдэрсэн юм а. Дуурга нэг. Энэ яагаад ингэж нэгдэж явах юмнууд их байгаад байна. <laughs> Тэрээс хад энэ ямар амар том. Энэ мистер квест гэрийнхаа хүнсээ цоглуулж байгаа. Хүнсээ зармин. <laughs> Зармин шич. Монгол бичгээр шино а гэж бичсэн юу гэсэн үг вэ? Чиний нуу замраг. <laughs> Чиний нуу а гэдэг. Чиноо а юу? Чиноо штэ. А зүг бай. Аа за за за. Чиний нуу замраг гэж бодсон уу? Үгүй. Чам. Энийг гоё илнэ. Бас өө энд нэ гоё гоё илэртэй юм байна гэтлээ. Яг юм бэ. Хөөх. метро 11 гэж. What? Асуултыг өгч. Аа тийм шүү. Мистер Хүлчин асуултаа шууд өгдөө. Аа энийг мистер Хүлчин хамгийн хямр асуулт юу вэ? За наад чи хинч хариулах боломжгүй асуулт байвал яах вэ? Аа гэсэн 2010 оны 5 дугаар сарын 4-нд хин төрсэн байж шээ. Хин төрсэн байж шээ. Ерөнхийдөө хэлбэг дөрч. Өдрийн хоолндоо юу идсэн бэ? <laughs> Хэзээ ч хариулбаа болчихгүй тийм. Шууд дэлбэгтэр чи утсыг нээж олоод залгана. Би амхаас идсэн. За. Цагаан баавгаар пингвинийг идэж болох уу? Аа. Хошоо асуулт юм уу? Би хариултыг мэднэ. Би хариулж. Аа, хариулаач, хариулаач. Энэ яг <laughs> саяхан төвшөөх төр ярьжсэн зүйл байна. Энэ хүмүүс хувилд чинь ядчихгүй. <laughs> Амир яг энийг гаргаж ирсэн ээ. Би хариулт мэднэ. Тэр хоёр хоёр өөр төвөлд амьдэрдэг тий. Тий. Тэгэж болохгүй. Заад энэ дээр арибэлэрийг авахсан шинжтэй нүд бүд муухаараа. <laughs> За дараа нэг бэлэн урьлах. Энэ онцгой энэ дээр тавьчих. Энэ модон чихрээ долоочлаа. Яг энэ дээр хатчихсан. Өнөөдрийн хамгийн best бэлэг байлаа. Гуй наа ч гэхдээ юу амар том бэлэг үе. Харин тий. Энэ хаан ямар ивент төгшөгсөн юм. <laughs> Дахиад том бэлгнүүд байгаа. Гуй ямар амар юм бэ? Вау. Утас хаан мөн. Гэхдээ би энэ бодон чихрэд чихрэх байна. Зүгээр чи амар юм байна. Юу вэ? Би ийм гэж үстэ бодоогүй аль. Одоо жинхэнэ тэгнээс алга гараа <laughs> игдэх. <gasps> Нэг том юм байна. Оо. Тэ юу юу юу юу. Алуу энэ Япон хэл дээр юм бол би уншаадах юм. Аа чигш. Өдөр гэдэг хэмээн агаар нөгөөнийг ингэж чи бараг ханзын ууш ойлгож байна уу? Тэгээд нэг сарын хэрэглээ гэсэн байгаа байхгүй энэ дэр. Харин тэнийг сар гэсэн байна тий. Агаар яа тий. Үнэртүүлэх юм байна. Дотроо бүр амар олон шиг юмтэй юм штэ. Аа, монголоор бичсэн штэ. Аа, бактери мөөгөн царсдаг тэр яг бактери гэж би. Окей, окей. Танзын уншсан чи мэдсэн юм аа. Ийм үзэг шиг юм байд юм бай. Задлчлаа мөн. Энэ гэрт олон мэдтэй тий. Yes. Уус онцлын өрөөний зурагтай байна. Том өрөөний зурагтай байна. Бактери устгах чинь хүүхдтэй айлт хэрэгтэй мэд. Одоо нөгөө бактери өвчтэй амар их байгаа. Энэ яг гэрт хэрэгтэй. Яг манайд хэрэгтэй байна. Аа, манайд ч гэсэн хэрэгтэй байна. <laughs> Аа ийм бид юм хараа. Моогийн цэр бактери бусдагдаг 99.99% устдаг юм байна. Тэгээд л ингэ тавьчих юм байна те. За Монгол улсын тооны олоос уйдаг оосор. Бүч. Биш биш. Нөө юу яадаг юм? Ингээд сүлжиж ингэж яадаг. Ингээд нөгөө ингэ хийцэн байдаг те. Ингээ хийцэн байдаг. Ашгаа хийцэн байдаг. Тэр чинь нөө юу гэдэг штэ нөгөө тэргээр чинь заримдаа нөгөө хүнд юм уяад дүүжилсэн мэт гэхдээ заримдаа нөгөө хүндрүүлэх гээд тэр чинь морины морины сүүл хийдэг үстэй. Үгүй үгүй. За хариултаа өрөө. Осор. Олс. Үгүй тэгж тийм нэртэй биш ээ. Нэг тийм өөр нэг тийм өн мэн шиг тийм нэр байгаа. Бүслөр биш. Бүслөрч гадар биш. Бүслээ тэгсэн. За тав таллаа. За за тэгээд мэдгүй мэн. 2 3 4 5. За мэдгүй мэн. Баггүй тийм юу вэ? Чагдаг гэнэ. Чагдаг. Тэгтээ. Сасч ийсэн үг байна тий. Би ч нэг Монгол хаа соёлтой аягүй сайн. Хутлаар л чагдаг дээр ууж авах юм бах юм. Та мэдгүй тоолохгүй. Аа оо оо. Алла харъя. Яна наад юу юм бэл би ойлгохгүй юм. Аа. Ямар учиртай юм бэ? Үгүй үгүй би тайлбарлаад өгье. Аа. Одоо энийг ингэн луун гаваад ир. <laughs> Өгөртэй гаваад. Тэгээд бэлгэвч байна. Энэ бол яг нөгөө ийм бэлгэвч юм байна. Тийм Playboy гэсэн бэлгэвч юм байна. Энийг одоо ингээ хүмүүс харангуутаа ёо пипа энэ бэлгэвч үлгэж гэдэг. Энд чинь яг юм дээр хамгийн чухал. Хамгийн чухал. А нэгт одоо өр хүндэлтээс сэргийлнэ. Хоёрт бэлгийн зам ямар нэг өвчнөөс маш сайн сэргийлнэ. Тэгэхээр энэ бол хэрэгтэй юм. Тийм учраас шууд асуултаа авъя да. За. За тэгээд гайхалд цаанаасаа тогтсон сувг гүг өөрөөр юу гэж нэрлэдэг вэ? Э, э. Монгол Монгол хэлэнд байгаль цаанаасаа тогтсон сувг гүг юу гэж нэрлэдэг вэ? Сувг цаанаасаа тогтсон За зүг байлаа. Үгүй натха ил тавиач. <laughs> За. Батас ингэдэг даа. За. Яа, үгүй л үдэ утас юм уу? Толгой таах чи нэрийг угаас. Нэр юм уу? Нэр. <gasps> Утас юм уу? Үгүй юм байл хаттай байна. <gasps> Юу ямар утас, ямар утас, ямар утас юм? Samsung Galaxy A7 гэж шүү дээ. Би угаасаа Samsung ярьдаг шүү дээ. Би өрөөсөө гарч үзсэн шүү дээ. iPhone байдаг заяа. Энэ iPhone-ы дайсны тал Samsung-ийнхаа аа. За миний зугаасаа энийг авчиж ялаа ш. Найз нь GoPro-г нь авчих юм чи. Хаана GoPro? Тийм урд байгаа ш. Хаана GoPro? Би сэргийж байгаа GoPro. Оо GoPro биш штэ. Айл байдаг. Тийм. Тийм ч нэ iPhone-ийг юм байх. За. Вау. 12 жилд ямар амтан багтаагүй вэ? Вау. Тийм ээ. За зүг байв. Хайцаа задлж болно ш. За энийг. Зүгээр хайцнаас нь татаач одоо үзэж байгаа хүмүүс яагаад ийм амархан асуулт асууж байгаа гэж бодож байгаа үү? Одоо бокс даашин тавьчих уу? Одоо бокс хоосон байгаа юм чи? Болно. Бокс хоосорсон яг. Хоосорсон. Бокс хоосорсон байна. Би сэксрээд үтэж. Баггүй би би бүр сайн ухаа утцтай харна. За. За. Хацаа надад задлаа утцын тавьчих. Энэ үзэгчдэд очих бэлэг. Энэ л хараа битээшт ирсэн. Одоо битээш чинь энэ гэхдээ нөгөө лацтай байгаад байгаа хгүй лацнаас нь авчих юм уу? Аа. Гэтэ энэ уусаа битээр зүг ажиллан битээр өөртөө авах болж байгаа юм чи <gasps> тээ. Central Asia Mongolia гэнэ. Оо! Чинхэн утас байна штэ гэдэг шиг. Оо! одоо энэ GoPro ч гэсэн тийм байгаа тэгвэл. Энэ бол шивш нэрэ юм байна. Гурцтайгаа. Энийг бол задлаад яах юм те? Битэрийн хин нэг нь авахаа шийдээд авах уу зарах уу гэдгээ шийднэ. Авах уу зарах уу. За энийг би авъя гэсэн шүү те. За энийг юм байна. Энийг гэтээ чи юу ячих юм уу? Хөртөө бэлгэлчих юм уу? Аа. Аргалах гад орчихсон те. Болно штэ. Болно штэ. Яах түлтэй чи. Яах түлтэй энэ ажилдаа. За дундах шүү энэ контент ийм өрөг өчтэй. Энийг дундах шүү. Яг уу чанаа чинь урд байна. За энийг яах вэ? За фитнес явж аваараа чи яваа. Оо баярлаа. За байж байж эхлээ бодъё. Би iPad дээр халаан үсгэж байгаа шүү. Хамаагүй муу надад өгöd байгаа явж ичиж тээ. Миний зам. Зүгээрээ. Сайн өгч өгчээсээ тээ. <laughs> За энийг яхан чи явах орсон шүү дээ тээ. Манад э, амьд нь байгаа. Хүн баг байгаа учраас манай мөнхөш энэ минийг бол арай л тоглох болно ч. Манай хүү бол тоглох. Энийг би хүн юмдэр туслахаас өмнө ундаага уурцыг чаада. Уц уцыг чамд үгүй юу? Нөө тийм сайхан сэтгэлтэй шүү дээ. <laughs> Хайртай шүү дээ би чам. Зүгээр зүгээр энийг аваад сайхан. Энийг аваад сайхан энэгээрээ сайхан сурчлага амжилтлага юм аа ихгүй юу гэж. Сайн нэг юм хийсэн тавьчихсан. Яа ч гэсэн нөө. Энэ энд бэжиг заа за юу гэдэг юм болсон да. Тэгээд дууссан. Дуусны манайхаа юм. Тата мэмэ. Юу вэ? Юу юу яа там би. Мэ. За чамдтэй яа чамдтэй. За баярлаа. Юу болоод юм бэ? Юу. За за битгүй энэ дээр өмөрцсөн дараад нас нөө найзын холбоо мол ба дуусчих магадгүй. Түрүү дуусах. Нэвтрүүлэг тусгаар уулзъя гэдэг шүү. Энийг яг э, гоё гоё ярилцсанаа. За за үнэхээр гоё сонирхолтой байлаа. Йоо, мистер Квестчэндээ баярлаа. Үнэхээр гоё сүрпризтэй. Энэ нөгөө бокс доторс ийм байна. Цэстэ ботсон гоо би туршаад өөр юм төсөөлөв юм чинь. Аа. За баярлаа. За баяртай.